चलो तुझे खुश रोजाना चकले स्मॉल ड्रामा इसे तो पैसे कमाया मैं मामा सब किया तेरे लिए देखो जाता तुझे खुश रोजाना सगले वेलकम माय चैनल तो चलो आज हम फिर आ गए हैं यहाँ पे बारह बाईस का आज रावण जलने का आज देखते हैं आज हम लेट हो गए थोड़ा सा साढ़े नौ हो रहा है अगर मौका मिल रहा है हमें अभी लगा होगा देखते हैं आपको दिखाएंगे सीन अगर जल गया होगा वो भी सीन हम दिखाएंगे चलिए बन रही है हमारे वीडियो पे लेट्स गो देखो तो हम चल रहे हैं भाई सामने देखो हमारे पीछे पब्लिक लगी है और रास्ता बंद है और गाड़ी वाड़ी मेरी पीछे आने दे रहा है यहाँ पे जला है रावण वाले देखते हैं यहाँ पे जला तो चलिए आपको हम दिखाएंगे रावण तो नहीं दिखाया जलाते हुए लेकिन लेट हो गया भाई चलिए कोई नहीं तो ये दशहरा का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो चाहते हो बंटा सॉन्ग का मम्मा वाला सॉन्ग का वीडियो तो मेरा आने वाला वीडियो है तो हमारा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिसका नाम है बी आर तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये सॉन्ग देखने के लिए फुल वीडियो उस पर आने वाला है तो जल्दी आने वाला 2022 में और काफ़ी बढ़िया से एडिट होगा तो ये शॉर्ट वीडियो में दे रहा हूँ आपके लिए लास्ट में चलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं आप तो। मिस बिल्कुल मत कीजिएगा